Los virus están presentes antes de la infección. Just remember, our bacteria was said to cause the infection, but in fact, in fact, they came after the infection, the inflammation had started. El, el tema es que vienen antes de la inflamación, antes de que haya empezado la inflamación. The highest level of counts of viruses is right at the beginning of the outbreak. La mayor cantidad de virus está eh, al principio, eh, en los momentos más altos de, eh, de, de esa infección, at, at disease, yeah. de la enfermedad. And then it very quickly disappears. Y luego rápidamente desaparecen. First high, then decline. Bacterial infection, a few first, and then a bit more, and a bit more, and a bit more. Totally different. en el caso de los virus, crece muy rápidamente y rápidamente se va. En el caso de las bacterias, van creciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. cell filled Una vez que la célula está llena de estos virus, se rompe y los expande, los extiende fuera. And the viruses spread in the water outside the cells. Y los virus se <clears throat> expanden, se extienden en el agua de fuera de las células. Where they are being removed by the white blood cells very quickly. Y ahí eh, son eh, de ahí son eliminados por los glóbulos blancos rápidamente. We also see that very often a bacterial infection follows y lo que sí que vemos muy frecuentemente es que hay infecciones bacterianas que, mm, eh, mm, que se producen después de una infección viral. That is why we've got a media campaign directed to you to say that you should not take antibiotics for a common viral cold. Entonces aquí es cuando te dicen eh, directamente no tomes antibiótico por un simple resfriado. Pero cuando vas al doctor por un simple resfriado, vienes con la, receta de los antibióticos. Porque al mismo tiempo que te están diciendo no tomes tantos antibióticos, porque no son efectivos ante una infección viral, At that same time, they tell the doctors you have to prescribe uh, antibiotics A ese mismo tiempo le están diciendo al doctor, tú tienes que prescribir antibióticos to prevent the bacterial infection happening after the viral para prevenir la posible infección bacteriana que vendrá después. Now, <clears throat> instead of this idea of the attack from the outside en vez de pensar en la idea del ataque del exterior, let's turn it around and make the same reasoning as was proven by the scientific community 200 years ago for bacteria. Vamos a buscar el, o vamos a recordar esta idea de hace 200 años. So, different story from inside out rather than outside in. Diferente historia de que vienen de dentro o desde fuera. The viral, the virus is a single layered membrane with a little bit of genetic information in it. Un virus es una simple célula con una simple membrana con un poco de código genético dentro. Small pieces of uh, genetic material, nothing else. Son pequeños trozos de material genético, nada más. We've learned that the disease energy comes first and then the physical manifestation. Entonces hemos visto que eh, la energía eh, en el campo es lo primero que cambia y se expresa de una forma determinada. So, if now this cell is under a lot of pressure and can't cope very well, starts to fall apart. Entonces vemos que si esta célula en concreto está sometida a mucha presión, eh, puede ocurrirle algo a ella. If in the nucleus bits of the DNA are coming loose. En el núcleo es posible que pequeños trozos del, DNA, ADN eh, se rompa, se suelte. These protein that were sitting around are genetic material esta proteína que estaba cubriendo, recubriendo el código genético, el ADN. Remember, yeah. Recordar, se abría. Open, close, open, close. Se abría, se cerraba. What if the information that is coming in because they respond to vibration? Claro, depende de la información que le está llegando porque responden a la vibración. What if there are windows going open all the time, all over the place? Que cuando las ventanas se abren todo el rato en cualquier parte. There is much more bits of genetic material that is read that is really not necessary. Sí, hay como muchos trozos de ese material genético que no se está leyendo y que no es necesario. But those are genetic codes and they're put together in a nonsensical way. Claro, entonces son como pequeños trozos de material genético que se ponen juntos pero sin un sentido claro. Yeah. That is a bit like me picking out the letters from the alphabet to write Spanish. Claro, sería como coger pequeñas letras del alfabeto, bueno, pequeñas letras del alfabeto para hacer palabras en español, en su caso. You wouldn't be able to read it. it would mean nothing to you. Claro, sería imposible que lo pudiéramos leer porque no significaría nada para nosotros. So now this little bit of nonsense DNA It's floating around in the cells. Así, estos pequeños trozos de ADN sin sentido están flotando en, el, en la célula. But it's the way that the DNA, that the nucleus communicates with all the organelles in the cell. Pero es la forma en la que el núcleo se comunica con las organelas de la célula. Only some of those words and sentences don't make any sense. Claro, solo que algunas de esas palabras o frases no tienen sentido. So Claro, la fábrica no sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer, qué tiene que fabricar las organelas. If you have a lot of nonsense messages going around disturbing the normal function of the cell. Si tú tienes muchos mensajes mm, sin sentido alrededor, we lose sight of what we are supposed to do. Claro, perdemos la visión de qué es lo que se supone que tenemos que hacer. So as best as the cell can, it captures these nonsensical sentences and puts them in a bag. Claro, entonces uh, lo más que puede hacer esa célula es coger todos esos trocitos de código que no tienen sentido y meterlos dentro de una bolsa. If they're free floating, they may attach to a, a message receiver somewhere in the cell. Y claro, esta bolsa eh, es posible que sea recogida o atraída a una zona eh, concreta para, para ella. It is a nonsensical message, so nothing happens here, nothing has been produced here. Claro, como no tiene mensaje, no se produce nada en esa zona. But it blocks the entrance for the real message. pero bloquea la entrada al mensaje real. Makes work very difficult. Y hace que el trabajo sea realmente complicado. So we capture these nonsensical sentences, put them in a bag. Y entonces nosotros cogemos estas frases sin sentido, las ponemos en una bolsa. The bag does no longer fit on the reading machine. Eh, la bolsa es imposible que mm, se acople bien a la máquina de lectura. So the more this cell function begins to deteriorate, y entonces a más se va deteriorando la célula, cada vez hay más de estos mensajes de código por ahí perdidos en la célula, cada vez la situación empeora. Claro, en el intestino de esta célula es como que va acumulando cada vez más estas bolsas. swells up. eh, bueno, está hinchándose a bestia. And eventually this cell can no longer function and it dies. Y claro, llega un momento que la célula muere porque no puede hacer su función. It bursts open. Se abre. And all these bags with little genetic with little bits of genetic material in Y todas estas bolsitas que tenían material genético desechable, incomprensible, se sueltan al medio y se quedan por ahí flotando. my body says, "Oh, what mess." Y mi cuerpo dice, "Oh, qué desastre." troops y Dice, "Venga, va, vamos a limpiar todo esto." White blood cells quickly clean everything up and get it away. Claro, venga, va, rápido. Vamos a limpiar rápido y vamos a tirarlo por ahí. So this is the start, this is at the beginning of a disintegration of cells within a, tissue. Y este es el principio de la desintegración de las células en un tejido. So this is at right at the beginning of what you would call or could call an infection. Claro, este sería justo el principio de lo que se conoce como una infección viral. Long before it actually shows on the outside. Eh, antes de lo que se muestra hacia afuera. O sea, el principio sería esta, desde fuera todavía no lo vemos. So it's the virus. I'm going to have to put it this way because in the past people have, have uh, not got the right message. So I'm going to, yeah, I'm going to put it this particular way. A virus does exist. Entonces, va a explicar ahora de una forma concreta ¿m? y va a decir que el virus existe. No. A virus exists. Existe. Existe. Why? Because somebody has seen something and called it a virus. Porque alguna persona ha visto algo y lo ha llamado virus. So it exists. It is something that is there and we call it a virus. Es algo que está ahí y que nosotros lo llamamos virus. But it is not a microorganism. Pero no es un microorganismo. It is not a germ. No es un germen. It is not alive. No está vivo. It is a waste bag. Es una bolsa de desecho. It's a very, very small waste bag from inside the cell. Es una muy, muy, muy pequeña bolsa de desecho del interior de la célula. And it is very specific in its waste. Y es muy específica en, en este desecho because it only holds a bit of DNA. Solo contiene un poquito trocitos de DNA. Once the cell deteriorates further and dies, a más rápido se deteriora y muere, then other structures of the cell become dead and become waste. Eh, otras partes de la célula eh, comienzan a estar muertas y forman parte del desecho. And they need to be cleaned up too. Y también necesitan eh, ser limpiadas. So, that is why we very often see that after a viral, or what we call a viral infection, a bacterial infection occurs. Y esto es por lo que después de una infección viral aparece una infección bacteriana. But to be correct, an, inf an infection without a microorganism, and a virus isn't a microorganism. Eh, pero, de hecho, una infección sin microorganismos, sin virus. Yeah. A virus isn't a microorganism. Isn't, el virus no es un microorganismo. Then effectively, this is an inflammation. En efecto, esto es una inflamación. Yeah? A viral infection doesn't exist. La infección viral no existe. That is just simply inflammation. Es una simple inflamación. There is one thing in that in this respect that we do have to mention. Entonces, en este respecto hay dos cosas que tenemos que mencionar. Because although we're saying that the infection or the infection's agent like the microorganism, comes from within the disease tissue, porque de, eh, como decimos, del tejido con la enfermedad aparece el microorganismo. You don't pick it up from the outside, it doesn't enter your body from the outside. No aparece de fuera ni entra en tu cuerpo desde fuera. What we do see is that in certain circumstances a number of people express the same or very similar diseases, infectious diseases, at about the same time. Lo que sí que podemos ver es que a veces, en, en unas mismas circunstancias, un grupo de personas en el mismo lugar muestran síntomas muy parecidos, eh, muy parecidos entre sí. So, epidemics, they are real. Entonces, las epidemias son reales. But you have to realize that no matter how bad the epidemic is, it never kills everybody. Pero no debemos olvidar que por muy mala que sea la epidemia, no mata a todo el mundo. There are always survivors. Siempre hay eh, supervivientes. Yeah? So you have a group of people that succumb to the infectious disease. How? That's eh, Así hay un grupo de personas que sucumben a estas enfermedades. And there are always some that it doesn't seem to bother. Y siempre hay algunos que no le ocurre, que, que sobreviven. Everything is energy. Todo es energía. So maybe an epidemic is energy too. Es posible que una epidemia sea también energía. All influences are energetic. Todas las influencias son energéticas. So how would that or could this work for epidemics? ¿Cómo podría trabajar esto en epidemias? An energetic influence. Let's think about one. Vamos a pensar en, en epidemias, en energías, de circunstancias energéticas de epidemias. These epi epidemics, they show up in certain groups of people, certain specific circumstances. Estas epidemias ocurren en determinados grupos de personas en determinadas circunstancias. 10 por ejemplo, 10 secretarias trabajando juntas en una, para un mismo jefe en una habitación. no solo están trabajando juntas en las mismas condiciones de trabajo, temperature, air conditioning, light, temperatura, aire acondicionado, calor, mm, luces, horas de luz. But also work pressure. Sino también la presión del trabajo. Behavior of the boss. El jefe. Yeah. All pretty much the same. O más o menos lo mismo. At the same time, ten secretaries, which means they have a affinity with a certain type of profession. Pero el, son 10 personas, 10 secretarias que al, en el mismo momento tienen afinidad para algo en concreto. Most of them may come from similar backgrounds. Muchas de ellas provienen de eh, situaciones similares del pasado. Families that have similar ideas about life and what is a stable job and a good job and so on. Familias que tienen un nivel eh, similar, que coinciden en pensamientos acerca de un trabajo estable, una vida estable. Which may also show in some of these people having very similar interests and hobbies. Claro, este tipo de personas normalmente muestran eh, intereses similares, hobbies parecidos. You see all the things that are very similar in those people their specific energy fields. Claro, son cosas que son muy parecidas en este grupo de personas, en este campo energético. And then you put them in the same environment. Y entonces las pones juntas en el mismo medio. And when something there, when somewhere in that group somebody has a reaction to that environment, to that pressure. Y entonces si alguna de estas personas reaccionan frente a la presión, a la situación del ambiente, becomes y comienza a estar enferma. Las demás responden de la misma manera, más o menos en el mismo tiempo. Así que nosotros ya tenemos una epidemia con nuestras secretarias. Las son nuestras. Crazy idea. Una idea loca. Well, scientists have found out that if you, if you put a number of women together working in more balanced, happy working conditions, working together. Los científicos lo que sí que han demostrado es que si tú pones un grupo de mujeres trabajando eh, juntas, más o menos en el mismo ambiente, that their menstrual cycles be get together too. Eh, el ciclo menstrual se regula en, en ella, se sincroniza. And I wonder what virus causes that. Y me pregunto qué virus produce esto. Yeah, its similarities. It doesn't happen all the time, but its similarities in energetic fields that resonate with one another. Sorry. That, that resonate. So specific bits of the energy field of those women where they exchange energy and resonate together.